Десять, девять, восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два,

Я в предвкушении. Земля, как приняли. Я его вижу. Это невероятно. Альдебаран. Линия, милая. Альдебаран действительно прекрасен. Жалко, люди там внизу не знают и не видят этого мира. лишь поднять голову и увидеть бескрайние просторы. Да, и не суета, не наше время. Мы свободные частицы. Наш Отец даровал нам все это. Он истина и любовь.